лохнашта, лохнашта, хашта, ҳашҭақәа зегь рашҭа, зашҭаз хашҭхьоу ирашҭам, лыхнашҭаҿ исырхеит сҭоурых ашьҭа, избоит иааира дук ашьҭахь, фырхаҵак ҳбираҟ ҳаракны, дҭалоит, иԥылоит лыхнашҭа, игылоуп ажәлар аԥсҭанаҳәаҿ аҟны, исаҳауеит, ахысыбжьы хыҩуеит лохнашта. Аԥсынтәылабз нацәазырҵысыз аҵыхәтәантәи имҩахь дашьҭуеит лыхнашҭа дызлаз амҩа зхашҭыз. Иаԥын, ус иаԥыз, ишәаџь ҳәыҩны ԥшатлакә аахалоит лыхнашҭа. Анацәа рыҳәҳәа иалыҩны игоит, маҳҳәа еиқәхазааит, иаанхаз зашҭа иҭымҵыз дыччызаргь деиқәхоит, сабик дықәуп лыхнашҭа, ивараҿ ԥеиԥшны ирашь иазҳауеит, ҳшьахаангьы иацәыхьчап агәхашҭра, зны иҳаламгылазаргь, ахьышьҭрахь ихынҳәуеит, исаҳауеит, еицыланы ихыҩуеит лыхнашҭа, ҳашәақәа, ҳашҭақәа ирҭыҩны игахьаз, лыхнашҭа уқәымск узцом унасыԥ ашҟа, ԥсра зқәым жәларуп, ас зашҭа иқәзырхаз, иҿаҭаӡа шаласкаа ахыҵны лыхнашҭа, ирҿыхароуп зыԥсадгьыл ԥхыӡла избақәо, ҳаԥсадгьыл ҭыган аӡра хҵәарашхәа, иахьанӡа иааргаз, инхаз рымч еизырпко, лыхнашҭа, ҳашҭақәа зегь рашҭа, ҳҭоурых агәыҵаҳәҳәа хаангьы еиқәнархоит, иныҳәаз, ныҳәазар лыхнашҭа, Аԥсны зегь ажәҩан цқьахоит.